ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਬਾਲ ਲਵੋ ਅੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਪੀ ਲੋੜੀ ਤੋ ਬਾਲ ਲਵੋ ਅੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਪੀ ਲੋੜੀ